Mən evdə əsəbləşdim, çıxdım yolavı doqqazın ağzına. Namidar da o qonşum mən bazarda bu toz zəşinə baxırdı. Mən də o vaxtı iki damından xoruz alıb atmışdım həyətə ki, bu toğlar qorxmasınlar. Nəysə bu mənə gördü, mənə qoran kimi qışqırdı ki, a, ekskavator. Bəqəti xoruzların pılın çatdı, bu rus yazısını gedək də. Mən də bu mə ekskavator deməyi xoşuma gəlmədi. Dənc mə rəhmətlik traktor adım qoyub bu təzədən mə ekskavator deməyi elə bil özümdən çıxartdı. Mən ma qayıtdım ki, ha, ya nervinli də, nə əsəbiyəm başqa söhbətə görə. Bu təzədən mə dirəndi. Elə mə qayıtdı ki, xoruzların elə bil də deyir Petuğa dengi də, yeşli sevodniya hoşum gəlməsə mə qayıtdı. Gələcəm və həyət üzrən götürəcəm o xoruzlarında, bunun deməqindən. Mən ma, uca izah eləyəm, merəm ağı fikrim, mən rutca zəhrəm. Qatdım ki, namı dara, sən yekə cahılsan, dənə, sən uca mənlə petol söhbət eləyirsən, bu eləmə, dənə mənlə, mənlə eləmə, başqası ilə eləməyənlə. Necə, bunu tutaşdıq. Tutaşdıq, bu mənə uca bıçaq çıxartdı. Peşman sanarsın? Neşe peşman öyle. Ya sen olsun peşman olmazsan o boydaki edeni götürdüm bıçakla yüzün yazık yüzük eledim. Daha iş sahatını koymam canım ben. Ağlama ha. Cumaniyeli ya size evet bir denemde meylemi et gibi ağlamıyor bir de et gibi et gibi etleydi. Bana düştün ha. Ya saçma. <laughs>